аккорд FmDs, третий аккорд CmDs и последний аккорд E. Бой играется у нас такой. Два раза вниз, вверх. каждый аккорд играем. В медленном темпе играю соло.